ты делаешь, Мура? Ну ни хрена себе новости. <gasps> Что ты делаешь? слезь сейчас же, ты шо? Юра, разрыв жопы получит. Моей жопой. Слезь.